سكتوا الشناوية سكتوا صمختوني كل شباب مصر هنا وياكم اليوم راح نجرب لعبة جديدة Player Unknown Battleground لعبة فلة شكلها <laughs> الحين بفلتونا من الطائرة وبعدين كل واحد يبدي مرحلة السرفايفر تعيش تتغير تجمع أسلحة ثياب أشياء أهم شي ما يقتلونه في ثلاثة وتسعين شخص في الخريطة آخر واحد يظل فيها هو راح يكون الفوز شوف لنا مكان مناسب ونصلح عليه يلا هني اوكي يا سلام نروح هنا ناس الطب وانا لحم ما طبت اهرب اوه فيكم يا جماعه هدوا ايش هالحكي هذا من البداية قتلونا لا يلا مو مشكلة نحاول مرة ثانية قد قد قد قد قد قد صراحة أنا واحد بطب من البداية Sköt! Gudimma! Ursu! سوبرمان اشتغلوا ثياب الكاشخة يصلون هنا ولا شنو؟ بسلاح لا لا سكر الباب سكر الباب سلاح ما في يعني انا وين الحين وينكم يا اصحابي وينكم ابرقي ارعد ابطالا شو المسدس الفاشل اللي عندي شت قتلني شت Aku cuma هرو جوزو هرو مصطاهي فوت فوت sorry sorry 遇到中国人了， فوت 我操， فوت 这很牛逼，我操！ ورسى منا Google e What the fuck？ What's your problem？ سأريكم أيها المرتدين Number one。 بانتظار البدء يا شباب راح اسحقهم راح اراويكم لعب الملاك لا تعورون راسي لا تعورون راسي سكتوا يا الشناوية سكتوا صمختوني طب في هالجزيرة شي جيد سوبرمان يا سلام في واحد هنا ها الحذر الحذر سلاح قبل لا يحصل بعد عنا أحسن بقى شت شكل عنده سلاح طابق الثاني بسرعة بسرعة سلاح سلاح حلو في واحد جاي حلو خلنا نعدل وضعنا شوف ضحية ثانية بعد لازم اروح هناك ها ورانا درب طويل يعني يلا نتوكل على الله هذا قارب ولا شنو تصير يعني ولا زينة بس والله يصير لا لا يا جماعة ما اتفقنا كذي ما اتفقنا كذي يا جماعة شكلنا مرقية يا اخوك لا يا اخوك لا لا لا شكل الموت جاي عندي طراد بعد يا زعم خلاص نهد الطراد في طريقة شوي يعني استعمل باندج شي لا هلو اجا تلفزيون راح نلعب ديو وينك يا اجا تلفزيون هلو هلا هلا هلو برو وين هناك ما يبين شيء توكل على الله يلا سوبرمان لاحقنك يا ادا لاحقنك اوف يا هاري ما ادري بس كرم الموت بال بال بال في واحد حق وراي خلي آه. تعاون على اخوك بال عنده مسدس هرب <laughs> هرب هرب اخوك اخوك حصل سوي خوك بسرعة لا لا لا <laughs> شت ران ثاني ولا شلون؟ وينك اي جي اي؟ خد خد خد خد صار حرب هنا لحين اللعب ما بدا يا الهيرو هلا اجي جي شوف هو كم براك اختفى اوكي يلا سوى اللقطه خلاص في البدايه انزل اي جي اي في البدايه كلش كلش اوكي اوكي اول ما يطلع اف سي انزل يلا استر هير ما يسوى كان تجمع اسلحه يلا يلا انزل مو خوش محل ده كان جمع اسلحه عاد بال في واجد واجد هنا حاسب <laughs> إيه. اقول لك خطتك فاشله لا اول ما ننزل اللي ينزل اسرع هو الفايز عباره ما فاهم قصدي اللي ينزل محل اسلحه هو اللي الفايز مو اللي ينزل اسرع اللي ينزل اسرع يمديه يدور اسلحه في ورا بنايه تعال ما ندور خلصت اسلحه انا وين بل بل بل بل اسمع صوت اسمع شوف الحركه في سلاح لي لو لا سلاح واحد صار واحد واحد واحد فاهم واحد واحد واحد قتلني اخو الكلبه خلاص تلقى قتلك؟ ايه من خشلي في شو اسمه في الحشيش ما شفته يلا انا اوت قريب بلحق وراك لا تخافي <laughs> دحين ولا سلاح شكله من روح مالح <coughs> شو في وقت شباب لازم نروح ال هنا وفي في سيارة هنا اي جي اي ما تخلاني من البداية ما لنا الا السباحة قارب يس سيارة تسوي هنا شكلها موتة ثانية نفس الطريقة لا فايدة انا يا يلا شباب نشوفكم على خير لا تنسون الاشتراك في القناة تشاو